Настойка барбарисова анисовая. Красивый яркий рубиновый цвет, приятный запах. приятный вкус с барбарисовой кислинкой и на дальнем плане анисовые нотки. Хоть напитку и 40 градусов, но пьется легко. Так что осторожней с дозировкой.